rehabilitación de este pabellón que os eh, vimos a visitar, pois vai a garantir que durante lo menos 30 anos máis Fornelos teña un pabellón nas mellores condicións e ademais de, dun compromiso tamén co medio ambiente, co todo o que ten que ver con a eficiencia enerxética, non? Porque cambiouse toda a coberta, ademais de que agora pois tamén todo o que é a calefacción xa non é a través de gasóleo, senón con biomasa, por lo tanto, pois aforro enerxético, pero tamén loitar contra outro tipo de enerxías que son contaminantes. Sería imposible facer unha pista de padre, facer un gimnasio, remodelar o, o pabellón de deportes se non tes eses plans extraordinarios que faz todos os anos cos remanentes da, da Diputación. Eu creo que estaría moi ben que igual que a Deputación ten tanta confianza nos concellos asunta eh, os goberno do Estado tamén o fixera e eh, fora posible que chegaran recursos para que os concellos poidan ter equipamentos, dotacións, que isto é o que permite que poida a xente quedarse a vivir no territorio